Cześć kochani! Witam Was w pierwszym odcinku QA, czyli Wy pytacie, ja odpowiadam. Mogę tak powiedzieć? <laughs> Proszę to jeszcze raz jednak zrobimy. Jeżeli chodzi o moje początki, to e, ja mam dosyć ciekawą historię, ponieważ e, ja nie mam żadnych tradycji motosportowych. Ja jestem z rodziny informatyków, e, moja mama jest aktorką, więc właściwie nikt nie czuł motosportu. i Nikt nie mógł mi pokazać piękna motosportu i zarazić tym. Więc e, ja jak e, zrobiłam prawo jazdy, podeszłam do tematu ambitnie, e, poszłam na płyty poślizgowe i tam chciałam doszkolić swoje umiejętności jazdy, żeby nie słyszeć baba za kierownicą. I na tych płytach poślizgowych, kiedy zaczynałam wprowadzać auto w poślizg i kontrolować ten poślizg, nagle poczułam, mówię, wow, to jest coś, co ja chcę robić a potem zupełnie przez przypadek w 2004 roku zobaczyłam e, drifting e, w wykonaniu Macieja Polodego, który poinformował mnie, że e, to jest nowa dyscyplina motosportu i oni będą wprowadzać tą dyscyplinę motosportu do Polski. Natomiast oczywiście znowu dyscyplina była bardzo świeża, bardzo młoda, nikt nie wiedział co robić, jak robić, więc no była to droga przez mękę. Ja obecnie posiadam e, trzy auta do zawodów. E, dwa samochody, które są w Europie i jeden, który jest w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wszystkie te samochody są bardzo podobne. One wszystkie są zbudowane na Nissanie 200 SX S14A, czyli właściwie takie najbardziej kultowe auto do driftu, ale z tych Nissanów już tam niewiele pozostało, ponieważ ja kocham amerykańską technologię, kocham amerykańskie samochody i wszędzie mam amerykańskie Chevroletowskie V8. W moim najmocniejszym samochodzie jest LSX 6,2 litra V8 razem z kompresorem e, Vortec, który daje mi ponad 700 koni mechanicznych. Oczywiście cała reszta samochodu, e, skrzynia biegów jest performanceowa, kłowa, G-Force, e, też amerykańska, e, dyferencjał, Winters Performance, e, Quick Change, kiedy możemy szybko zmieniać przełożenia dyferencjału, już nie trzeba zmieniać całych główek e, i właściwie wszystko, wszystko, czego dotkniemy w tym samochodzie jest performanceowe i przygotowane do driftu, także to już właściwie nie jest samochód, ale maszyna do jazdy. Wielokrotnie dostaję pytanie, jak zacząć i ja też wielokrotnie zadaję pytanie, a czy już próbowałeś? Dlatego, że drifting, jak się patrzy z zewnątrz, wygląda bardzo prosto, więc e, zanim kupimy samochód, zanim zaczniemy inwestować. Wszystkich zawsze zachęcam do tego, żeby udali się do jakiejś Akademii Driftu, gdzie dostaną samochód, który na pewno driftuje. I wtedy, podczas takiej Akademii Driftu, przekonajmy się, czy oby na pewno jest to coś, co nas kręci, coś, co, do czego będziemy mieli cierpliwość, bo tu trzeba <laughs> mieć dużo cierpliwości. To nie jest tak jak w rajdach i wyścigach, że wsiada się do samochodu i się jedzie i najwyżej się dojedzie ostatnim, ale się dojedzie, tak? Tutaj musimy wprowadzić auto w poślizg i utrzymać ten poślizg, skontrolować ten poślizg, więc to naprawdę jest bardzo specyficzna dyscyplina, która wymaga dużo cierpliwości, dużo pracy i stąd e, też byłam świadkiem, jak ludzie kupowali samochody, a następnie je sprzedawali, bo stwierdzali, że nie jest to jednak dyscyplina dla nich. Ja jestem profesjonalnym kierowcą driftingowym, zawodowym kierowcą driftingowym, więc ja żyję z driftingu, mówiąc kolokwialnie. Ale to wcale nie oznacza, że ja cały czas jeżdżę i tylko tym się zajmuję. Przede wszystkim jazda to jest może 20%, a poza tym to wykonujemy bardzo dużo pokazów, spotkań, ofert. Słuchajcie, tu jest bardzo, bardzo dużo aktywności wokół driftu, która e, pozwala mi później jeździć e, i cieszyć się tą wisienką na torcie, jakim są e, zawody i sam drifting. Natomiast poza tym też e, robię doktorat, e, robię doktorat na pograniczu informatyki i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, e, więc to też pochłania dosyć dużo mojego czasu. No i zajmuję się moją drugą miłością, czyli zwierzętami. Słuchajcie, bardzo kocham zwierzęta, bardzo kocham psy. Nie tylko psy. Jestem weganką, kocham wszystkie zwierzęta, świnki, nie jem ich. <laughs> Spędzam czas w schroniskach, gdzie wyprowadzam te psy, gdzie się zajmuję tymi psami e, i rzeczywiście to jest e, coś, co pochłania mi bardzo dużo czasu i coś, czym się zajmuję poza samym driftingiem. Ja na samym początku przejmowałam się hejtem, no bo nikt nie lubi być krytykowanym. Natomiast e, słuchajcie, nie ukrywam, teraz się nie przejmuję, a wręcz e, czasami dostarczają mi hejterzy bardzo dużo e, zabawy. Dlaczego? Dlatego, że... Mm, wielokrotnie powielają informacje, które są e, niesprawdzone, które są, e, mówiąc wprost, e, głupie. Mogę tak powiedzieć? <laughs> Więc e, nie, nie przejmuję się hejtem, dlatego że nie jest to żadna e, dla mnie mm, e, wartość, nie jest to krytyka, jest to po prostu hejt, wyrzucenie jakichś swoich frustracji. Powiem Wam też szczerze, że zastanawiam się, co te osoby myślą, jak na przykład gdzieś się pojawiam na jakichś imprezach i oni piszą, o to będą same spiny, będzie, czy się nie boicie o samochody zawodników, czy się nie boicie o ludzi i tak dalej, tak dalej. Ja potem przyjeżdżam na takie eventy, przyjeżdżam na takie zawody, wygrywam walki, jestem wysoko w kwalifikacjach, bardzo dobrze jeżdżę, jest pełno ludzi wokół mnie. Ciekawa jestem, czy takie osoby w ogóle mają refleksję na, na ten temat i czy zastanawiają się, jak, jak, jak na jakich debili wychodzą, <laughs> pisząc takie rzeczy, bo ja mam naprawdę wielokrotnie ubaw później patrząc i czytając jeszcze raz te komentarze i się zastanawiam, co oni w tym momencie myślą, czy w ogóle coś tam te, te synapsy w tym mózgu się w ogóle ruszyły właśnie w tym momencie. <laughs> Naprawdę mam dużo fanów. Słuchajcie, na razie to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie z przyjemnością na nie odpowiem. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, lajkujcie, subskrybujcie kanał. No i tak jak zawsze zachęcam do tego, żebyście sugerowali, co chcielibyście zobaczyć, o czym opowiedzieć. E, czekam na Wasze wszystkie sugestie i komentarze. Cześć!